Kata cinta padaku Lagi dan lagi Engkau mengingkari Lagi dan lagi Engkau membohongi Salah aku Salah apa aku Hingga engkau Hianati iya cintaku melambangkanmu Apa ku dosa mempertahankanmu Hingga aku selalu salah di matamu Hingga engkau campakkan cinta the Lagi dan lagi engkau mengingkari Salah apa, salah apa aku Hingga engkau campak